So, hello guys, panibagong araw naman at panibagong content na naman tayo guys for today's video. Ngayon po ay magbababa na naman tayo na naglalaki ang tuna. So, tara guys, samahan nyo ako. you <laughs> pala. Lubid. Apakan mo yung lubid. Yan naman nakakarga namin. Apat na. Oo, oh, apat. Ayun guys, nakakaapat na kami. So yun guys, nakakaapat na nga sila. Ayan guys, so sobrang laki. Hop. So yun guys, pampito, huli ni Papa Nandi. Huli yan ni Papa? Oo. Oh. Laki yun. Huli ni Papa.

Sawa na ito maliit. So yun guys, papakita natin yung mga nababa namin. pero oh, karami. Kalalaki. Ah, big 2 na. Ano kung video ko din na kami? Ayun guys, dideliver na nila.